Wake up, Miffy. Morning, Miffy. Good morning. That looks great. It suits you. this one. Iar acum mergem și facem un tort. Let's make a cake. <laughs> Aoleu. bine, iar acum punem fructele. There you go, Mummy. It's going to be yummy. Thank you. culegem alte fructe pentru următorul tort cu tati. Culegem afine, căpșoni, perele și merele. uite, e purașul, așa că mergem la culcare. Nu putem închide ușa, e purașul râde. Păi, să face baie. Iar acum e purașul doarme. Noapte bună! <laughs> night, night, sleepyheads! Iar acum e purașul visează. Strânge câte 10 steluțe. Că strânge steluțe. Pupiși tuturor care ați vizionat acest videoclip! Nu uitați să ne lăsați și câte un like, pupici! Visează alături de noi și un cățeluș. Nu uitați să vă abonați cei care nu sunteți abonați și un like, like, like! Trebuie să strângem câte 10 steluțe. Din nou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, un iepuraș, 7, 8, 9 și 10. Bravo je